Dnes bude rozprávať Jano Lavenčík e, vlastne o tom, ako e, nastaviť tag manager alebo ako vám tag manager môže pomôcť e, správovať vlastne kódy, rôzne kódy, ktoré sú vždy potrebné vkladať na stránky bez toho, aby ste museli, aby vás napríklad klient musel stále kontaktovať alebo ak ste v prípade klienta, vy ste museli vlastne stále kontaktovať nejakých svojich developerov. A samozrejme Jano vám ukáže aj nejaké Eh, hĺbkové nastavenia, čo sa tam všetko dá cez Tag Manager pomerne ľahko sledovať, takže nech sa páči. Tak by som vás privítať. Eh, teším sa, že ste prišli a vlastne dneska to bude celé v Google Tag Manageri. Tak moja prvá otázka je, že kto z vás vlastne tu pozná vôbec ten nástroj? Tak eh, kto, kto ho povedzme reálne nejak použil, že čo nastavoval, nejaké kódy pridával? že 5, 6, možno z 18, tak... E, to znamená, že super, super, lebo ten úvod tým pádom je dosť e, užitočný pre všetkých, lebo tam sú tie, e, tie úvodné nastavenia, tie základné princípy. A, tak prejdeme rovno na vec. Google Tag Manager je taká platforma, preklad sa do Slovenčiny ako správca značiek Google. Je to vlastne platforma, ktorá pomáhať e, s tým, čo aj tak bežne riešite, a to je e, vkladanie nejakých kódov e, na web. Viem to raz volať kód, raz značka, tak sa, tak sa nechcem, aby sa nejako vyvinilo, ale aj tak sa to raz volá značka, ale sa im volá nejaký sledovací kód. Určite sa bežne stretávate s tým, že treba na web vložiť nejaký sledovací kód Google Analytics, to asi najbežnejšie a to asi všetci, keď sa, keď sa vlastne nejako fungujete okolo webov. A tam to zväčša nekončí, sú tam aj nejaké iné kódy, možno, že niekto z vás má motiváciu e, vidieť, povedzme, ako sa tí užívateľe pohybujú vo webe, ak sa tam dá nejaký hitmapový nástroj alebo niečo podobné. Potom to môže byť, keď máte povedzme nejakú kampaň Google AdWords, tak tam chcete dať nejaký konverzný kód. A všetko toto vlastne e, robíte, alebo to zadávate, ak ste povedzme na strane e, klienta, alebo, alebo to dokonca vymýšľate, ak ste na strane agentúry. A, e, Google Technology vyrieši túto situáciu. My to tam, ten bežný scenár býva taký, že, že niekomu nápadne, že chce tam dať nejaký kód, teraz povedzme, že to je klient, hej, tak teraz povie programátorovi, že tento kód potrebujeme dať tam a tam napríklad na, na stránku s kontaktami alebo nejakú poďakovaciu stránku. A potom ten programátor to spraví a povie klientovi, že je to hotové. A ten, ten potom, buď to teda vôbec nerieši ani v analytics, už to nikdy nepozerá, alebo keď ho to zaujíma, tak sa, tak sa tak to aj nejakým spôsobom vyhodnocuje. A <clears throat> ten, e, toto, je, toto je teda ten bežný scenár, toto, e, ten, e, to, že ten kód tam treba zapracovať, niekedy to vymyslí klient, niekedy to vymyslí agentúra, ako sme ideme nejakú PPC agentúru, že sa tam nejaký konverzný alebo remarketingový kód, tých možností je viac. A vlastne aj Google Tag Manager tomuto celému napomáha. Platforma na vkladanie kódov na web, ten základný princíp je, že, že vlastne definujete v Tag Manageri čo chcete spustiť, to je ten kód alebo značka, kedy, to nie je to vo všetkých prípadoch, že na všetkých stránkach, niekedy to je len na jednej konkrétnej podstránke, alebo dokonca len pri, len pri nejakej konkrétnej udalosti, ako napríklad kliknutie na tlačítko, alebo odoslanie formulára, alebo povedzme, keď niekto klikne na like pri článku na blogu a tak ďalej. Takže kód, ktorý sa spustí e, vtedy, keď nastane nejaké pravidlo a s využitím nejakých dát z webu. To je to sú, to sú pojmy data layer a makro, ktoré budeme riešiť ďalej. Ale v podstate to základné je, že kód, e, ktorý sa spustí, keď nastane nejaká, nejaká podmienka, splní sa nejaké pravidlo. E, ten tech manager e, na web vložíte veľmi jednoducho, proste zaregistrujete si účet a potom vytvoríte si niečo, čo sa volá kontajner a nie je to na žiadne odpadky alebo niečo podobné, ale aj keď je dnešný asi názov, ale je to E, niečo, čo vlastne zlučuje všetky tie kódy na jednom webe. E, ten kontajner vlastne vložíte na web, tak ako by ste vkladali napríklad analytik za týmto kódom e, hneď za úvodný body text, čo je vlastne na všetky stránky ideálne teda vložíte toto. A tým pádom ste tag manager spustili úspešne a veľakrát a naozaj veľakrát už viac do kódu zasávať nemusíte vôbec. To znamená, všetky ostatné aktivity, ktoré budete robiť, všetky ostatné nastavenia už budete robiť e, v tech manažeri a programátor nebude o tom ani vedieť a nebude tým zaťažovať, alebo ak ste teda programátori vy, tak, tak uh, už vás klient nebude viac dávať. Uh, základné pojmy, niektoré som už spomenul, ale to zopakujem, je to značka alebo kód, budem to volať raz tak, raz tak. Potom je to pravidlo, alebo v novom tech manažeri sa to volá trigger alebo spúšťač. Potom je to makro, to si môžete predstaviť ako premenu, ktorú vlastne, ktorú do ktorej keď niečo nahráte z tých dát, čo máte na webe, tak ich viete použiť potom v tag manažeri a akože ten koncept ide ďalej a viete ju používať eh, v tom, už akože v tom druhom pláne aj v Analytics. A potom je to dátová vrstva, to, kto nie je programátor, nemusí vec počúvať, keď poviem toto, tak môže proste sa neviem hrať zo smartfónu, lebo to je už vec, ktorú keď niekto nevie programovať, tak uh, nie je úplne ľahko uh, si vie predstaviť. A to celé zvučuje nejaký kontajner. Uh, to je to, čo čo akože všetky tie pojmy, značka, pravidlo, makro a tak ďalej, tak to je v jednom kontajneri uložené. Ten kontajner, kontajner zväčša pre jeden web vytvárate jeden, nikdy som sa nesetkal s tým, ale možno, že raz, hej, že by bol na jednom webu viac ako jeden kontajner. Uh, Skôr sa to, aspoň teda my sme to použili na to, ak máte, povedzme, uh, jedného klienta a 5 jazykových verzií, tak uh, pre každú sme vytvorili ten kontajner samostatne a aby sme to dávali odborné a v tom nejaký poriadok. Keď to celé toto absolvujete, tak e, môžete hneď začať vytvárať tie značky. A vlastne Google Tech Manager pomôže s tým, že že kopec tých značiek tam už má predvolené, predpripravené a vy nemusíte nejako s tým maturovať, ale, ale len si vyberiete kód, vyklikáte bez nejakých, akože, nejakých ťažkých programov, len vyklikáte aký kód chcete. Povedzme, že by ste chceli ten klasický Google Analytics kód, zvolíte si ho a on po vás nebude chcieť žiadne nejaké, nejaké JavaScripty alebo niečo podobné, vy mu len dáte ide vlastne toho sledovania, to je to, čo aj tak e, pri zakladaní povedzme už účtu vidíte. Tomu dáte a poviete, že kedy ten kód chcete spustiť. To sa budete pýtať ten ten manažer pri úplne každom, e, pri každej značke, ktorú vytvárate, že čo a kedy. Takže v tomto prípade e, <clears throat> poviete, že dáte mu to ide a poviete, že všade, na všetkých podstránkach potom to môže byť e, to, čo dali tam pred pripravené napríklad e-commerce kód alebo conversion kód AdWords, kde opäť e, vy nemusíte kopírovať celú tú značku, čo AdWords vypluje, ale len tu, tie veci ako ID, konverzia, label a to, niekto, keď niekto videl z vás ten, e, ten konverzný kód AdWords, tak vie, o čom hovorím. Že nemusíte celý ten kód do toho natlačiť, ale, ale len tieto dve veci. A opäť poviete, že kedy sa vám spustiť, tam na to myslím, že predvolená pravidla nebudete mať, ale musíte si vytvoriť a potom sú tam ďalšie, ďalšie kódov, tam je kopec niektoré ktoré už na čo sú nejaké, no tak napríklad tieto posledné. A niekde dole je, že štandardný kód Cliftel, to je napríklad na nejaký záznam pohybu tých našich na webe a tiež to tam je predvýplnené, že, že len e, celé to vyzerá takto ako na, na tejto ďalšej obrazovke. aj mi ľúto teda, že tie screenshoty nie sú dostatočne viditeľné, ale v podstate vy potom vyplňate len nejaký formulár, že dáte názov toho produktu, je ten typ, vyberáte dáte napríklad Universal Analytics, alebo tam zvolíte, že AdWords, alebo, uh, alebo niečo iné z toho, čo, čo ste videli na tej predošlej, alebo keď dáte, že vlastnú obrázku značku, tak on nebude pýtať to, čo keď zvolíte Analytics, ale on bude pýtať napríklad adresu k tomu obrázku, ktorý chcete sledovať. A tu napríklad v tomto prípade ide o Universal Analytics a on tu priamo chce do vysledovania a už sa ma pýta len, že kedy sa ma spustí, to je toto pravidlo keď toto vlastne vyplním, tak uložím a tak, tak je to tam. Uh, a teraz možno vás zaujímať, prečo by ste to mali používať, lebo na, ak teda nevytvárate nový web, tak na všetkých tých, čo sú existujúce, tie kódy asi máte. Uh, a zväčša to teda, teda je tak, že vy keď to už raz máte, tak s tým nič nerobíte. Mm, a nie je to úplne tak, že, že pre každého je vhodné prejsť na Google Tag Manager. Sú také prípady, že to možno, že ani treba ani nie je treba. aj Keď povedzme ide o malý web, kde sa najbližšie 3 roky nebude nič meniť a je tam povedzme jediná možná vec na sledovanie nejaký formulár, ktorý bude, tak máte vyriešený, tak nemáte dôvod v podstate nejak e, investovať energiu do toho, že to budete, že budete prekazovať tag manager, ale teda poďme sa do toho, kedy by ste možno, že mali a povieme si nejaké také základné argumenty. Jedným z nich môže byť, že budete mať poriadok na webe, lebo keď si predstavíte ten Eh, scenár, čo som mal na začiatku, tak často to býva tak, že niekto si zmyslí, povedzme neviem, z marketingu oddelenia, že, že chcú mať hitmapy a teraz programátor to tam dá a to marketingové oddelenie možno, že to aj týždeň bude vyhodnúť a potom to už nebude. Hej. A teraz ten kód tam bude ešte, ešte že prežívať najbližšie 4 roky a ďalších dvoch marketingových riaditeľov. A a bude tam proste. Už nikto nebude vedieť, na čo tam je a každý sa bude bať ho odstrániť, čo, čo keď proste teraz tomu logo zmyslia alebo niečo podobné. Tak v podstate toto, aj nám sa to bežne stáva, je, že tiež keď som odstránil nejaké kódy, po neviem, 4 LD tam vkladali, tak som nevedel, na čo vlastne sú. Hej. A takto vlastne budete mať jeden kód a v tom že budete mať všetko, proste všetky kódy, ktoré tam dokedy vložil, budete vedieť, ktoré na čo slúžia a budete vedieť, na ktorých podstránkach sa spúšťajú, lebo to tiež býva problém pri odstraňovaní nejakého kódu, že, že vy reálne neviete, že kde všade ste ho nastrkali ten kód, povedzme, ak ide o nejaký, nejaký analytics event, tak a, ktorý ste, povedzme, chceli dať pri kliknutí na tlačítko, kde človek prejavil záujem a máte rozsiahlý web, tak to môže byť kľudne na 20 rôznych miestach, o ktorých vy potom už ani neviete. A potom ani neviete, že čo sa vám vlastne do toho Analytics nahráva alebo do nejakého iného systému Čiže jeden kód na miesto viacerých a máte prehľad, aké kódy sa spúšťajú. Ak niekto povie, že jedna už nepotrebujeme, tak viete ich jedným klikom odstrániť bez toho, že by sa proste zrútil celý ten systém. Ďalší argument môže byť rýchlosť. Ehm, Tag manager, spúšťa tie, tie kódy asynchronne, opäť program, neprogramátori nebudú vedieť, čo to znamená, ale v podstate, a možno, že trochu ani ja, ale znamená to asi to, že, že, že vlastne on to nejakým spôsobom neovplyvňuje to vlákno, kde sa načítava stránka, ale ide to proste niekde vedľa. A určite sa vám stalo niekedy, že keď eh, sa načítava stránka, teraz nejaké logo, hlavička a zrazu to, to dlho je biele, biele, biele za tým. A, a keď viete, ako to funguje a vidíte, že tam ča, ča, ča, čaká na nejaký, nejaký script, že static, Facebook, neviem čo, neviem čo, tak viete, že reálne celý ten mm, načítavanie webu blokuje Facebook, kvôli tomu, že tam nejaký like button alebo niečo podobné. No a to, sa, to by sa s tech manažerom stávať nemalo, lebo on to načkrá úplne vlastnej osy celé a, a tým pádom by ten web mal byť rýchlejší. Ale pravdepodobne my sme žiadne meranie nerobili, ja neviem, či niekto niekedy robil, ale, ale takto by to malo proste byť. E, ďalší super vec na tomto vlastne je, že e, spolupráca tých viacerých strán, lebo ak proste zastupujete, alebo programujete, alebo Eh, alebo máte niečo dočinenia s väčším webom, tak viete, že, že čím viac agentúr, tak tým viac kódov a tým viac požiadaviek na programátora a, a všetko dlho trvá. A povedzme, často sa stáva, že my povieme že klientovi, že zapracujú tento kód, klient to povie programátorovi, programátor to spraví. Táto prvá časť komunikácie trvá povedzme 3 dní, on to spraví, teraz 3 dní to ide tam naspäť, čo to spraví, ak vôbec teda. A potom my týždeň sa snažíme zistiť, či to zaznamená alebo nie. A, a toto je proste zdlhavé a zbytočne komplikované. Čiže s tým Google Tag Managerom môžeme ten kód vložiť priamo na web my. A, môžeme si ho otestovať bez zásahu programátora a, a môže si každá agentúra nastavať kódy, ktoré potrebuje v svojej práci, dokonca klient či programátor. Každý tam má nejaké presne určené právomoci, ktoré vidno aj tu. Povedzme, toto sme my ako tvorca toho konta. A my máme všetky tie práva, a teraz povedzme, to sú klienti alebo nejaké ďalšie agentúry, oni si môžu zobraziť, môžu, mm, možno, že dokonca aj vytvárať ten kód, myslím si, ale že mm, zverejniť alebo spustiť to celé už nemôžu. To povedzme môžu až keď im to dovolíme my, aby sme to nejako kontrolovali, či to nejako nebije navzájom a podobne. A ďalšia výhoda, keď sa niečo pokazí, čo sa stáva, um, tak nemusíte pátrať, že čo, sa, čo sa udialo, do toho na svedomie a tak ďalej. Google Tag Manager eviduje verzie, to rôzne verzia, neviem, aká 27. A tu sú vypísané tie predtým a keď ste aspoň trochu poriadku milovní alebo ešte s tým len začínate, tak tam tie verzie aj píšete, čo ste reálne robili. A potom viete, že, že sa vrátiť ku ktorejkoľvek a tiež jedným klikom a viete sa vrátiť aj naspäť, kedy ste chceli. A programátori určite to poznajú niečo takéto. A to, toto je výhoda, keď sa niečo pokazilo, tak viete sa ku ktorejkoľvek z tých verzií vrátiť. A nemusíte zistiť, čo sa vlastne zmenilo medzi tými jednotlivými verziami. No, ďalšia super vec, ktorú možno, že e, nevyužijete tak často, ale keď už, tak to dosť pomôže časom ušetriť. A to je, že prenos nastavení. My sme mali tak, tak, taký príklad, že sme pre jedného klienta vytvorili tech manažera, tam sme tam nás asi 20 všelijakých značiek, 10 pravidel. A teraz sme, sme posledné <clears throat> mesiac to len sledovali, že ako to funguje, či to presne zaznamenáva a, a potom sme sa rozhodli, tak ideme teda na českú verziu. teraz tam ešte vlastne toto nastavenie nebolo, táto možnosť. Tak sme to ručne preklapali z jedného do druhého, a asi tri chyby som stali. A keby už toto nastavenie na vtedy bolo, tak my reálne spravíme export z toho pôvodného, import do nového, povedzme to bola slovenská, česká verzia, a jediné, čo budete meniť, je eh, makro, kde zmeníte Analytics ID. Aj to sa vám podarilo nechať raz pôvodné, meralo sa to našiel zvojasobne, ale zmeníte toto a zmeníte povedzme nejakú url pri, pri thank you stránke, ktorá nebude, nebude, že ďakujeme, ale bude ďakujeme a, a máte to proste hotové. Čiže to je oveľa rýchlejšie a, eh, a teda výbor, výborná, výborná možnosť v tomto celom. Takže to môže byť jazyková verzia, alebo to môžu byť uh, čokoľvek prechod z jednej verzie technologia na druhú a, na ďalšie veci. A, a toto je, uh, myslím, že úplne posledná vec, čo spomeniem tým benefitom a jedna z tých najlepších, že to viete celé otestovať bez toho, aby ste robili nejaké uh, umelé komercie, klientu a niečo podobné. Uh, e, Tag manager vlastne má možnosť tam tiež dvoma knikami spustiť niečo také, čo sa volá uh, ladenie alebo ukážka a on vám ukáže vlastne ten web dole otvoriť také okno, kde on ukazuje, tu sú napísané, že tagy, ktoré boli spustené na tejto konkrétnej stránke a tagy, ktoré neboli spustené. A vy, ako sa pohybujete po tom webe, tak on tam stále spúšťa tie, ktoré uh, splňajú tie pravidla, ktoré ste naložili. A tu napríklad je, že AdWords, remarketing, Facebook, remarketing, Google Analytics, neviem, ďalšie dva, A vy viete toto simulovať tým pádom akúkoľvek aktivitu na tom webe. Vyplníte formulár, pozrite sa, či to spustil kód, či vám ho tu ukázal. Eh, kliknete na nejaké tlačítko, kde ste chceli sledovať eh, a zobrazovať nejaký špeciálny kód, zase uvidíte to sem. Čiže viete to v reálnom čase sledovať, dokonca v takom reálnom, že viete otvoriť Analytics, pozrieť si real time a vidíte, či tam tie eventy, čo ste sravovali, sa prenašajú alebo nie. A ak aj hej, tak si viete hovoriť, s akými hodnotami, od tých môžu byť komplikované, ak povedzme, prenašate nejaké údaje z tých, z tých makier, do Analytics môžete pozrieť, či je správny formát, či to E, či je to to, čo ste proste chceli. Takže e, toľko k tomu. A môžeme trošku možno, že e, odvočiť. A, ale akože veľmi úzko to s tým súvisí a vlastne až teraz sa budem baviť o tom, čo sme sa a kvôli čomu si v pôvodne prišli. A možno, že začnem tým, že a, neviem, či ste počuli niekedy o mikro- a makropovediach, ale tie makrokonverzie určite poznáte, ktokoľvek to má web alebo robím nejaký eh, marketing pre nejaký web, tak tie makrokonverzie zväčša poznám. To je také, že pri e-shope napríklad nákup, to je, tá, to je to hlavné, kvôli čomu ten web existuje. Čiže tá makrokonverzia to je ten hlavný cieľ webu, aj keď sú povedzme dva, ale akože veľa ich nie je, hej. Pri, pri e-shope nákup, pri firmnom webe je to dopyt cez formulár, pri uh, povedzme nejakom blogu alebo nejakom obsahom webe to môže prihlásiť do vlastne toho newslettera. Čiže to, kvôli čomu vlastne ten človek ten web robí, hej. tak to je tá, tá makrokonverzia. tí, čo tie makrokonverzie vykonávajú, tak tí sú zväčša v tom nákupnom lieviku, toto je taký pomyselný nákupný lievik, tí sú sem dole, hej. To, to sú tí, čo, eh, čo sú veľmi blízko tomu, že, že si tie služby kúpia. A teda si kúpia, keď tú makrokonverziu vykonajú. Eh, ale toto nie je veľmi to, čo, o čom by som sa chcel baviť, lebo nastaviť toto v TechManageri alebo v Analytics je zväčša strašne jednoduché, a, lebo väčšinou ide o, povedzme, pri, eh, pri e-shope ide o e-commerce a nastavenie je, je a, eh, pre programátora vždy jednoduché, a akože väčšina tých webov to dneska má. A, a pritom, povedzme, firma webe je to dopyt cez formulár, čo väčšinou tiež vie nastaviť každý a už má nastavené. Eh, to, čo mne prípada zaujímavejšie riešiť, sú práve tie mikrokonverzie, lebo tie vykonávajú ľudia, alebo návštevníci vášho webu, ktorí sú v tom lejku v hore. To znamená, že oni ešte môžu, že nie sú úplne rozhodnutí o tom, že si, že si tie vaše produkty alebo služby objedná alebo kúpia, ale je proste zaujímavé sa o ne. Je tá veľká šanca, že, že z nich z tohoto prejde sem do hej. A tie mikrokonverzie príklady sú sa vypísané. A závisí to od typu webu, hej. Keď povedzme stiahnete súboru, keď si predstavíte napríklad nejaký web, a zároveň budem hovoriť o takých, kde sa to strašne ťažko meria, lebo pre tých sú tie mikrokonverzie najzaujímavejšie. Predstavte si web napríklad firmy, ktorá vyrába a predáva nejaký stavebný materiál. No, oni majú web a často akože veľmi, veľmi zaostalý, kde sa vlastne nedá merať nič, lebo oni nič nepredávajú, ani dokonca formulár tam nemajú, lebo majú tam takých akože obchodných zástupcov po celom Slovensku a ani, ani veľmi akože na tom sa nedá merať proste skoro nič. Ale a, keď začne pridávať tedy mikrokomercie, ak môžete napríklad stiahnutie súboru, čo pri tom webe, čo som spomenul, môže byť stiahnutie nejaké, alebo otvorenie nejakého technického listu, nejakého pdf tak zrazu e, z niečoho, kde sa nedalo merať nič, tak budete merať veľa, lebo keď niekto už nejaký technický list otvoril, tak to bude vaša cieľová skupina, to bude niekto, kto si chcel povedzme o nejakej tehle pozrieť, nejaké rozmery, vlastnosti fyzikálne a tak ďalej. A to je proste e, niečo, čo je pre vás veľmi cenné merať. Povedzme, môže byť stiahnutie infografiky pre nejaký, pre nejaký blog. E, ďalej to môže byť interakcia na sociálnej sieti, keď niekto lajkne článok, tak je to pre vás veľmi cenné, lebo, lebo keby ste to nemerali, tak z človeka, ktorý príde z Twitteru, povedzme na váš, na váš blog, prečíta si článok a odíde, tak vy ho v Analytics vidíte ako, ako návšteva a bounce rate, lebo prišiel, odišiel, ľudí išiel ďalej. Ale on lajkol článok a to je niečo, čo e, tým vyjadruje, že sa mi ten článok páči a to je proste jeden z tých, čo môže byť váš budúci klient. Ďalšie môže byť vytlačenie stránky, keď si niekto v e-shope alebo niekde vytlačí po stránku, lebo si chce porovnať produkty alebo si chce o niečo prečítať viac, tak to je tiež taká aktivita, ktorú nikto neveria, ale je to prejavenie záujmu o ten produkt. A e, škoda to proste v tých štatistikách, nemať. A ďalšia, čo môže byť tiež zaujímavé, kliknutie na mail, telefón. A to môžu, že nie je úplne mikrokonverzia, je to tak na, e, na hrane, lebo ten, kto e, klikne na mail, tak vám chce asi napísať mail, alebo teda veľká časť z nich. A už je to niečo blízko tomu, ako by na niekoho došle formulár. Je to proste možno, že niečo ako Eh, dá sa nazvať akože zámer vás kontaktovať. A to je tiež mikrokonverzia, eh, ktorú by ste mali sledovať. A kliknite na telefón znie možno divne, ale naozaj sa to dá a programátori vedia, že ten eh, rovnako ako existuje ten protokol mail tak existuje protokol TEL, ktorý keď pridáte k telefónnemu číslu, tak na smartfóne ľudia môžu volať priamo tým, že kliknú na to číslo. A to je tiež zaujímavé, keď toto viete. A opäť nie je to, že vám niekto zavolal, ale je to, že zámer vám zavolať, ak pokiaľ si teda nepomýlil a to tam mať náhodou. Takže toto sú také mikrokonverzie, to je podľa, podľa aj určite, akože nie je to vyčerpávajúci zoznam, lebo, lebo je ich akože x ďalších, čo by sa dalo vymyslieť, ale to sú také, ktoré uh, sa nestali zaujímavé a sú úplne jednoduché na to, aby ste ich implementovali. Ako som vravel, som to sice povedal, ale je to, že obzvlášť dôležité pre nie e-commerce weby, ktoré nevedia merať nič a pre nich sú všetky tieto dáta veľmi cenné. E, prečo? No, lebo tu sú vaši budúci klienti a efektivitu kampaní vďaka mikrokonverziám budete merať proste stokrát lepšie, lebo, lebo určite nie 100% tých online aktív, čo robíte, sú zamerané priamo ako keby na týchto. E, keď robíte napríklad nejakú brandovú kampaň, tak vy nemôžete mať, mať mať ako konverziu, ktorú meriate nákup v e-shope alebo, alebo objednávku alebo dopyt cez svojho malou. Reálne druhá kampaň vás prinesie nejakú pozornosť, čiže môžete merať možno lajky na blogu alebo, alebo dokonca aj zobrazenia stránky. A to všetko sú také mikrokonverzie, ktoré e, vám takéto typy kampaní, ako napríklad brandová kampaň, e, oveľa lepšie pomôžu vyhodnúť svoje. to len kampaň, môžete napríklad content marketing, vyrobíte nejaký tvoríte nejaký obsah, tak tiež nemôžete ako primárne eh, metriku na vyhodnocovanie efektivity merať eh, form, formulár alebo niečo podobné, ale skôr lajky, alebo, alebo stiahnutie infografiky alebo niečo podobné. A eh, dokonca offline kampane s tým idete merať, lebo povedzme, že máte nejaký stabilný trend v tých štatistikách a teraz v nejakom úplne ohraničenom úseku viete, že vám bežia uh, billboardy po celej Bratislave alebo po celom Slovensku, tak uh, uvidíte, že tam vzrastli tie mikrokonverzie, tak vy budete presne vedieť, vďaka čomu to bolo, že to zrastli zobrazenia stránky a povedzme, čo ľudia, čo sa, čo sa prihlásili sa teda niečo podobné, tak budete vedieť dokonca aj offline kampane vyhodnúcovať vďaka tomuto. Ak by ste tam nemali, tak máte tam akurát, že viac zobrazení stránky, ale nič viac. A často sa presne stáva, že máte veľkú brandovú kampaň a jeden náš klient a mal akože 10 tisícky návštev na webe, ale mal, mal konverzie, dokonca tie mikrokonverzie mal v jednotkách reálne. Čiže on vďaka tomu vedel posúdiť aj e, porovnať nejakú brandovú kampaň s nejakou inou. A môžeme ísť rovno teda na tie konkrétne mikrokonverzie a prvá z nich je kliknutie na úplne čokoľvek, e, čokoľvek vám napadne na tom webe. Aby ste to vedeli urobiť, aby ste vedeli kliknutie na čokoľvek zaznamenávať, tak E, jednoduchým systémom, že pridať jeden kód, ktorý sa volá e, príjmač kliknutí alebo príjmač kliknutí na ruky a vďaka nemu e, budete vedieť sledovať napríklad kliknutie na nejaký PDF súbor, to znamená možno nejaký technický list alebo, alebo infografika, kliknutie na, na ten mail, alebo napríklad kliknutie odklik, keď niekto odíde z vášho webu na váš Facebook alebo na YouTube kanál. Čiže to budete vedieť robiť vďaka tomuto. Pridáte ten príjmač kliknutí, to je, my vám tú prezentáciu pošleme a tam uvidíte presne, čo sa nastavuje. Potom vytvoríte to pravidlo, to je to, čo všetci musíte spraviť a to, to, v tom pravidle budete len variovať toto. Že tu vidíme konkrétne, že, že URL toho odkazu, na ktorý chceme sledovať kliknutia, je mail, v ňom, ak sa nás nachádza to mail tu, ten protokol, tak vtedy e, nebudeme posielať to do Analytics. Keď sme chceli tam PDF, tak tu zmeníme, že PDF, keď sme chceli povedzme konkrétny cenník, tak tu sa uvedie ten cenník na názov súboru sem uvedieme. A keď sme chceli ten telefón, tak tam dáme tel. Akurát vždy meníme samozrejme to pravidlo, názov, lebo tu sme zvolili, že kliknite na mail. A potom zavoláme Google Analytics event a, s tým konkrétnym pravidlom, to fakt vôbec nevidno, ale je to napísané, že kliknite na mail tu vytvoriť názov toho eventu, Analytics ID, do ktorého to chcete posielať a tu len dáte konkrétne akože event zavoláte, ak ste to niekdy robili, tak to je uh, proste úplne, že čokoľvek sa môžete napísať, aby ste tomu rozumeli vy, to je že mail, klik a keď sme chceli PDF, tak zmeníme zase pravidlo a sem napíšeme niečo iné. Keď sme chceli preklik na Facebook, tak zmeníme pravidlo a sem dáme, že hm, proste niečo iné, niečo, že Facebook, klik alebo niečo podobné a zrazu budete mať vedeli tých skopec údajov, ktoré ste doteraz nemali. Ďalšie zaujímavé z týchto mikrokonverzií je vytlačenie úplne čohokoľvek a implementácie je tiež jednoduchá. to ani nie je úplne také, že Google Tag Manager eh, klasický príklad, ale dal som to kvôli tomu, že, že to je strašne jednoduché a, a dosť prínosné. A je to vlastne funkcia, nejaká JavaScriptová, ktorá, ktorá, ktorú vložíte do tag managera na úplne všetky stránky webu, teda alebo také, kde si myslíte, že by niekto mohol niečo vytlačiť. A pridáte to ako vlastný HTML, to je opäť jedna z tých pred, predvyplnených E, časti sú degražené, pridáte na túto funkciu a môžete tam jednu vec, čo robíte, že z jeden z týchto riadkov vyhodíte a to je podľa toho, či používate klasický analytics alebo ten nový a môžete si zmeniť kľudne ten event, ktorý sa tu volá na sprint, intent, na neviem, zámer, tlačiť alebo niečo podobné. Detaily sú potom v tej prezentácii sem. A toto keď pridáte do tag manažera a spustíte, tak budete každý ten zámer, pokus e, o vytlačenie stránky vidieť v Analytics. To môže byť buď tak, že niekto dá file print, alebo, alebo ctrl a pp, alebo ako sa to v tom iný prehľadač proste a tá, táto možnosť rieši. Ak inak budú otázky aj priebežne, tak sa kľudne pýtať. A potom je tu taká vec, čo z toho celého vyzerá najkomplikovanejšie, ale, ale je to otázka, povedzme, že 10 minút pre niekoho, kto si to pozrie. A to je interakcia s Facebook live tlačítkom, Google Plus tlačítkom alebo LinkedIn Share tlačítkom. Už som rád, prečo to je dôležité merať, lebo e, toto ani nie. Toto, tu má byť asi Twitter skôr, lebo Google Plus už priamo v Analytics je v nejakej doby, on vlastne ide o jednu, o jednu firmu, čiže tie ich nástroje spolu vedia komunikovať. Takže keď niekto dá e, to, toto, že Google Plus, a jedna na vašom webe alebo blogu, tak to už veľmi uvidíte v tej časti, kde sa pojedná o sociálnych sieťach vyzerá to akože trošku možno, že odstrašivo, ale to som kvôli tomu som chcela tri kódy na jednu stránku, to je jeden, to je Facebook, tu je Twitter a tu je LinkedIn. Takže tri takéto krátke funkcie vám zabezpečia, že, že to, že niekto klikne na like alebo na Twitter share, tak som to myslím, alebo na LinkedIn share, uh, uvidíte v Analytics. Ide opäť len uh, také cudzie slovo, alebo že, že callback funkcie proste tým, že tá aktivita, ten like, ne, vôbec neprebieha na vašom webe, ale reálne na Facebook serveri, tak týmto je ťažké merať. Hej? Čiže my zabezpečíme týmto len to, že, že alebo nie som presne, že úplne týmto, ale my proste musíme tie, tie natívne batóny doplniť do také fallback funkcie, ktoré náspäť tomu webu pošlú informáciu, že hej, on to lajkol, a teraz my tu len akože počúvame, a keď ten fallback nastane, tak do toho datalieru, to je to, čo budeme aj marketéri počúvať. My tam vložíme tie, tie veci, ktoré tam chceme mať, to sú, že aký event nastal, hej, že, že niekto urobil tú social interaction s akou sociálnou sieťou, čo spravil, to je tá akcia, a cieľ je asi tu bude asi tá URL, kde to nastalo. A tento kol je proste spravený s každým tým jedným tlačítkom. S Facebookom to bolo jednoduché, lebo tam myslím, že ten button to automaticky obsahoval. S LinkedInom to bolo také, že že, že pokus omyl, ale nakoniec sa nám to podarilo a tam neskôr nájdete link, kde, sú, kde je presný návod a s Twitterom to je, myslím, že toto je doplnenie toho callbacku a toto je to, čo do data layeru, to je tá vrstva, ktorá vie komunikovať medzi webom a e-managerom, my vložíme tie veci. No a to bol, to bol ten prvý krok. A druhý je, že potom my vlastne to, čo sme do toho data layeru, na, data layeru natlačili, tak my si to vieme potom z toho, v tom tag manažeri vyťahnuť. A to je práve tento proces, že vytvoríme si makro, nejako si ho nazveme a tu akurát zvolíme vlastne názov e, tej premenej data keď vidíte, že to je social action, to je toto, a sem to nazvali rovnako. A tým pádom sme vyhrali, lebo máme vlastne v tag manažeri presne tie dáta, ktoré sme museli mať. Takže toto je to naše makro a potom toto je odstrašujúce tiež, ale to je to, ako to pošleme do Analytics, že my vytvoríme novú, novú značku, hej, uh, opäť tu máme predvolené veci, ale opäť to nevidno, my len zvo, zvolíme to Analytics ID a sem vyberieme si, že so, tu, tu je niekde, že sociálna sieť a sem naháčame tie makra jednotlivé, tu je social network, tu je social action a tu bude ten cieľ. Tu volíme to pravidlo a, a je to hotové. Už je tak, že otázka možno, že 15 minút aj s tým, že to bude sa s nami pochopiť Ďalšie také špeciality, a možno to bude skôr, že, že teraz, že real stories, z toho, čo sme vyrobili, lebo my sme nie úplne, že tech manažera, ale to na Slovensku nemôže povedať nikto, ale riešime to možno tak od jesene toto. A strašne nás to baví, tých, tých ktorí vieme, trošku e, videli sme nejaký JavaScript v živote. A toto sme napríklad robili my, a tak konkrétne ja som sa všetký, akože chválil som sa všetkým kolegom, lebo uh, máme takého klienta a on predáva sedačky a viete si predstaviť, že aké to je komplikované pre neho sa rozhodovať, že koľko má dať peniaze do AdWords alebo aké, aké aktivity má robiť, keď on vlastne uh, celý ten biznis prebieha na predanie, čiže on na tom webe má tisíc sedačiek a, a nevie akože nič, on má nejakú kampaň a teraz chodí tam strašne množstvo ľudí na ten web, ale oni nevedia nič v podstate o tom, že ako tie peniaze, čo niekde nalievajú, vplyvajú na to, koľko oni reálne zarobia a my sa snažíme pomôcť tým práve, že nastavujeme všelijaké mikrokonverzie a všelijaké, už kvantum sme tam toho nastavili, už niektoré aj nás rušíme, lebo nám sa strašne veľa toho. A jedno z tých, čo sa nám dá veľmi použiteľné je, že teraz keď niekto príde na ten web s tými sedačkami, tak on si môže, sem si volí napríklad, že mali vidieť na všetky modré, to znamená, že ten projektor nie je úplne verne ukazuje farby, alebo som o ktorej myslím, že dialo. Ale povedzme si, boli sedačky, hej? A on si môže e, klikať na takéto štvorčeky, vyberať farbu tej sedačky. A to sú konkrétne odtiene modré, ešte tam má hnedej, červenej, sivej a, a neviem, nejakej zelenej možno alebo tak. A on keď si tieto farby tam boli, tak ja som mal takú hypotézu, že že myslím si, že keď niekto si vyberá sedačku, tak on nebude skúšať žltú a potom červenú a ešte hnedú, že on si podľa náčrtu zvolí nejakú farbu, ktorá má, bude sa mu hodiť do opieračky a on potom všetky tie sedačky si pozerá v tej farbe. To bola teda tá moja hypotéza. A mne, mne napadlo, že vlastne my to vieme využiť, lebo keď niekto chce modrú sedačku a my potom trieskame mu hlavu remarketingové bánami s červenou sedačkou, tak to nie je úplne môže fungovať, alebo nie, nie, nejako, že tu vedem, ale myslím si, že skôr nie. A teda v tom TechManageri sme sa dohodli, čo bolo zase úplne akože veľmi jednoduchý krok, že my to, že na ktoré farby on ten človek kliká v tomto, my chceme vidieť v Tak sme si vytvorili na to, a, tak myslím, že pravidlo, ak vidím dobre, hej, dali sme si tam ten prímač kliknutí, čo som ukázal na začiatku, a dali sme, že keď e, klikne ten človek na niečo, čo má klas, to je že element klas, a tu je regulárny výraz, ktorý som sám vytvoril, v prvým živote. A, a je tam, že farba 2, hranata zatvorky 0, pomočka 3. To znamená, že od farba 20 do farba 23 sú klasy týchto štyroch, hej, 20, 20, 20, 20 štyroch štvorčekov. To znamená, že na ktorýkoľvek z nich klikne, tak tento, toto pravidlo uh, mi to proste pomôže identifikovať. A ja to nejakým analytics eventom posielam do Analytics a teraz to je to najlepšie. Ja si v reality si viem spraviť segment tých ľudí, ktorí majú radi nové sedačky. A to možno, že nie je také zaujímavé, lebo oni sa nebudú správať na webe asi inak ako tí, čo majú červené sedačky, ale ja viem ich použiť proste v remarketingu. Čiže viem na nich cieliť kampaň. Bannery tej farby, ktoré si poviem, že, že buď, buď to isté, alebo, alebo čokoľvek z tohto. Čiže to, to je vec, ktorá akože praktické využitie toho, čo keby som chcel robiť asi že v kóde, tak asi sa to dá, ale ani si to neviem predstaviť. Hlavne by som to nebol schopný spraviť ja a nie za 15 minút. Ale by som asi 2 týždne to riešil s neviem kým a vysvetloval, že prečo to naozaj potrebujeme a tak. Toto sú všetky custom data a nemal som veľmi inšpiráciu na, na, na niečo iné, ale máme opäť klienta, ktorý má strašne veľa údajov v backende toho systému, lebo to je vlastne online aplikácia, kde, eh, kde sa vytvárajú faktúry a sú všelijaké veci ako evidujú sa ako obrad a počty faktúr a, a neviem, ničo a takéto veci. A, a ináme ten tag manager aj v tom backende toho webu, čiže a, e, všetky tieto veci sme schopní dostať do Analytics. Hej. Samozrejme, že legálne nie je tam dať všetko, akože je ničo, adresu a takéto veci, ale myslím, že čokoľvek, čo neviem prepojiť reálne s tým užívateľom, legálne je. A my sme sa rozhodli proste, že tam budeme dávať také veci ako obrad, čo znamená, že my sme do toho data layeru natlačili obrad, natlačili sme tam, že, e, že ako často vystavuje faktúry, natlačili sme tam, že, že či je pláca DPH alebo nepláca DPH. A teraz, ako už keď sme zistili, ako to natlačiť, to bolo myslím, že prvé použitie data layeru u nás, tak sme tam dali že akože úplne všetko, hej, teraz samozrejme, že 80% z toho nepoužívame, ale, ale je to super, že my povedzme teraz vďaka tomuto a vďaka tomu, že sme prešli tým celým tým tunelom, že to vieme dostať do Analytics, tak vieme vytvoriť segment ľudí, ktorí sú, že SROčka, placa DPH, obrad minimálne 100 tisíc. A ja z tých klientov tohoto klienta nášho zrazu, povedzme, neviem koľko, z 10 tisíc klientov zrazu mám 2 tisíc ľudí alebo tisíc. Ja nemusím robiť kampaň e, s rovnakými benefitmi na živnostníkov, aj čo majú refaktúry vystavené, aj na tých, čo majú tam 100, ale vytvorím si len nejakú špeciálnu časť tých ľudí, vyberiem si ich a podľa toho to identifikujem a robím proste veľmi cieľený remarketing, že viem, že tí ľudia budú počúvať na niečo iné ako, ako živnostník, ktorý je ich klient, povedzme. Takže custom data akéhokoľvek druhu viete dostať to do analytics týmto spôsobom. A hlavne vás neodradí ta, ten komplikovaný proces, lebo uvidíte, že to je strašne jednoduché, že zrazu viete tam dostať údaje o objednávkach sú taký štandard, lebo to potrebujete e-commerce, ale môžete čokoľvek iné, môžete, že neviem, že či je vernostný zákazník, akože či má nejakú zľavu, alebo či má nejaký počet kreditov u vás a na základe toho môžete robiť všelijaké rozhodnutia. Toto máme ešte trošku málo o tom praktickom využití, ja som o tom hovoril vlastne celý čas, a, že prečo toto celé podstupovať, prečo riešiť aj tie mikrokonverzie. Mikrokonverzie hlavne kvôli tomu, že, že z tých mikro a, sú väčšinou potom tie makrokonverzie. A vy keď sa naučíte sledovať tieto, a, a že zistíte, že ako tieto vplyvajú na tieto, tak uh, viete sa z toho poučiť pri čomkoľvek, čo robíte. Uh, to som tiež spomínal. Viete posudzovať efektivitu oveľa, oveľa presnejšie, máte oveľa viacej dát. A, a nie je takých akože uh, nezaujímavých, ale takých, čo uh, z tých anonimných návštevníkov viete ich rozdieliť na dve skupiny. Tých, čo som zaujal, tých, čo som nezaujal. Uh, A to, čo je možno, že sa nám zdá úplná blbosť, ale mne, keď som to videl, tak som sa strašne potešil, že, to, že tým, že vy sledujete tieto mikrokonverzie, tak de facto znižujete vám rate toho webu, lebo vám ktokoľvek, to príde na web a odíde a vy a vidí len jednu podstránku a vy nič s ním akože nespravíte, žiadnu, žiadny event nevykoná, tak on je reálne, vám ten bounce rate akože zvyšuje a tým, že vy už len urobíte ten event pri tom lajknutí, tak on nie, nepatrí medzi tých, čo odišli, lebo urobil proste ten event. Čiže uh, mňa to potešilo, neviem, či vás niekoho zaujíma Buzzred, ale mňa to potešilo, keď som to videl. A je to asi úplne posledná vec, čo vám teraz poviem, tak sa môžete pýtať. Mňa by zaujímalo, že ako mám tú Google konverziu, teda keď je nejaká objednávka, a tam sa posielala cena, nie objednávky a čisto objednávky, že ako, viem to aj cez to nastaviť, aby som tam poslal tú cenu? Lebo to programátor tam vkladá toho kódu, že cenu tej kódu. Hej, ja to som nepovedal, som mal povedať, že, že vlastne data je, to je vec, čo je na webe, to nie je vec, čo je tu. Čiže vy keď už a chcete nejaké dáta posielať priamo do, do uh, tohto z webu, tak musíte vstupovať do toho kódu, ale akože robím to fakt, že uh, pri väčšine webu nemusíte robíte to len pri weboch, kde, kde to potrebujete a je to proste jednoduchá vec. Čiže programátor generuje ten On, on to aj tak robí, keď používate e-commerce, on to aj tak robí, že tam tie teda dáta musí dať do kódu, ale... Používate ten databája. Hej, toto potrebujete. Ale to večer ešte pri projektoch, kde to nie je akož problém vstupovať do kódu. Uh, no tam môžete vlastne aj cez ten tag manager pridať eh, nejaký custom JavaScript, ktorý môže pracovať s premennými, ktoré vy už na webe používate Čiže ak vy napríklad, eh, ja neviem, zapisujete číslo objednávky, sumu a tak ďalej, tak buď sa to cez tag manager dá teda extrahovať, alebo si tým vlastným JavaScriptom, ktorý vložíte do tag managera, viete vytvoriť tieto premenné makra, ktoré potom eh, v tag manageri s nimi ďalej. Dobre, čiže keby som po objednávke vymenoval stránku výpis objednávky, tak budem si z toho vyextrahovať teda tak, že si Danov je také všelijaké zlepšovaky, <laughs> že, že meniť čokoľvek na webe cestu, ak máte jQuery, tak vám aj nápisy zmení aj všetko, bez problémov. No vlastne môžete potom už využívať ďalej jQuery priamo z tag manažera, čiže zase nemusíte zasahovať do toho kódu, lebo cez ten vlastný JavaScript ako značku, ktorá sa dá do toho tag manažeru vložiť, tak tam si de facto môžete dať aj eh, nejakú celú knižnicu, nejakú podpornú, ktorú by ste potrebovali. Hej. jazyk eh, v tom tag manageri je nejaký špecifický na výber tých dát, alebo čo to je, čo som si všimol v tých zložených zátvorkách? Nie, to sú, že akože len tak, taký majú oni štandardov, len zložené zátvorky tam použijú pri tých makrách, ale v podstate ja som tam ani nič neprogramoval nikdy, okrem tých dvoch vecí, že som povedal, toho ten regulárny výraz, čo nie je programovanie asi. A, a to je všetko asi že vizuálnou cestou sa vyťahujú tie dáta? No akože keď viete, ako sa tá premenná bola v tom dataderi, tak tam ju nazvete, akurát tam ste tie tie zátvorky, ale to myslím, že tech manager robí automaticky. Že on myslím si, že tam tie veci dáva a nie, tak myslím si, že hej. Ale to je jediné, čo tam vyzerá akože nejak odstrašujúco pri týchto jednoduchých veciach, tie zátvorky. Viem sa do tech manažera dať napríklad, keď merám alebo v rámci mám asi nejaký mapy, hej, program Giant Crazy, budem si dať uh, eh, script z kreziek do tohto tag manažera, alebo hej? No, Ale nemyslím si, že je to nejaký neštandardný skript, takže určite je. Čiže tam idú vlastne aj skripty z tretich stran, hej? Nemusí to byť... Úplne čokoľvek, aj Facebook skripty tam idú, ani to nejbuk niekedy tam dáte. Ale nepodporuje to, akože to je škoda, že kopec tých skriptov ako nie konkurenčných, takých jak Facebook, tak tam ten eh, tag manager nemá ako predvolených čo mi prípada hlúbosť, lebo by to bolo oveľa jednoduchšie. Ale akýkoľvek skript, aj, aj, aj niečo, čo nesúvisí s, s, neviem, s nejakými štatistikami, čokoľvek nejaký, by ste tam chceli nejaký tajný odkaz položiť, čokoľvek tam vložíte, tak to e, funguje. Dokonca aj nejaké počítalo návštev od naj.sk, kde niekto chcel, že to ešte nejaké otázky? Čiže zase vždy, keď mi unikne, eh, keď sa niekto, niekto dostane do môjho Google Tag Manager konta, tak mi vie komunikovať, že to mi nemám. A určite ho vie aj nejako zneaktívniť celý, to je, nie, nie je to také niečo, čo by som dával komukoľvek do toho prístupu. Mhm. Máme také že skúsenosti, že keď vidíme, že povedzme v každej krajine robí pre firmu iná agentúra, tak uh, je to niekedy komplikované, že že sa navzájom dohadovať, kto to má schvalovať a tak ďalej, ale môžu narobiť škody oni, lebo ten tech manager, keď je, povedzme, jeden náš klient má taký web, čo je pre možno 10 jazykov, ale je to na jednej domene, je tam jeden ten kontajner a tým pádom čokoľvek tam oni vložia, že na všetky stránky, tak to ovplyvne napríklad slovenskú verziu, ktorú riešime my. Takže treba tam na to nejaký dohľad, niekoho, kto sa tomu rozumie. Čiže môže to byť vo veľa príkladov ten programátor alebo, alebo niekoho tak. treba dávať pozor na to. Nám sa tiež podarilo niekoľkokrát, že, že sme, že človek len prepísal nejaké pravidlo nechtiac, povedzme, a celý kód analytik s tým pádom sa nezobrazoval nikde, lebo mal sa na všetkých stránkach, zrazu zobrazoval len na nejakej konkrétnej. Že treba to, na to dávať určite pozor, že má to... Tým, že to je takto ľahko dostupné, tak sa dajú akože takéto škody niekedy spraviť oveľa jednoduchšie. ale tak manažer iba vyprodukuje do Google Analytics nejaký event, on nepriradí konverziu, tam sa treba potom prekopírovať. To je už akože kapitola sama o sebe, že my v podstate sme naliali do Analytics eventy, ale ak chceme to mať ako goal, tak to musíme vytvoriť, ale to je primitívne, čiže... No, treba prekopírovať tie názvy, Hej, treba. To, z toho eventu, ak ste vložili napríklad, ak bol niekde event, že mail, bola, bola, bola meno toho, alebo kategória toho eventu, akcia bola, že klik, tak akorát to isté uvedete pri tvorbe toho cieľa v Analytics a máte to. ešte sa chcem opýtať, že vlastne, keď by som to chcel zamerať, že pridať chod na nejaké konkrétne, miesto na stránke a ako, ako ten Google Tag Manager vie, že kde to nám môže podľa nejakej premenej alebo podľa čoho, to neviem. <laughs> To, to ste ma zaskočili, to neviem. Akože či, či sa dá, podľa sa dá. E, viete robiť také veci, akože prioritu načítavania tých kódov, ale neviem, že či na konkrétne miesto na webe, či to viete vkladať. Asi sa môže. tak vlastne on to nedáva na webe, on to len stiahuje do prehľadača. No jasne, akože len tak. akože... Na webe to nie, a potom jedine sa dá iba urobiť poradne spúšťania tých značiek, respektíve nastaviť že táto značka sa mi spustí, povedzme, o sekundu až po načítaní celého webu, alebo ako keby ovplyvniť to poradie načítania, ale ono vlastne tým, že to nedáva donútra do kodu, on to len sťahuje do prehľadača používateľa, tak tam moc nemá. To je čas, častý problém, je to, čo vravíš Karol, je úplne pravda. A častý problém, že keď niekto manažer na webe a potom niekto príde, že, že niekto, kto povedzme nevie, čo je tag manager, že vy tam nemáte aj analytics, ani nemáte konverzný kód nikde. A oni sa čudujú, lebo oni reálne tie kódy na webe nevidnú. V tom kóde teda web, tam nevidíte nič, len ten jeden. Čiže to vysvetľuje, že asi na ich počítanú by sa to bolo, že nedalo diskusii. Hm. Takže škoda. No, dalo by sa to cez nejaký zase vlastný JavaScript. No tak je to <laughs> Dobre, ešte nejaká otázka? Chceš ešte povedať niečo možno o tej eh, novej verzii Tag manažera, ktorý budú postupne... Je to nová verzia, postupne sa nasadzuje a, a celé to je tak že dosť eh, názornejšie tam ukázané, aj sa to názornejšie volajú tieto tie veci. E, pravidlo sa nevolá pravidlo, ale volá, volá sa trigger a príde mi to logickejšie, lebo on reálne spúšťa ten kód a makro sa nevolá makro, ale, ale premenná. A to je tá nová verzia. Ešte možno, že by som povedal takým veciam, že čo som nespomenul, a to sú také, čo som videl nedávno, že v Tech Manager sa dá sledovať napríklad, alebo cez Tech Manager, e, to, že do akej miery človek prešiel, keď čítal článok, že on že vy teraz v analytickej keď si niekto otvorí váš blog na novom tabe, napríklad v Chrome, tak vy to máte ako zobrazenie stránky, aj keď ten človek vypne, prehľada, že nevidí ten váš článok vôbec. A viete si tie teda dáta spresniť tým, že, že vlastne budete merať zobrazenie len vtedy, keď sa ten tab aj aktivuje a viete si dokonca merať, že on, či došiel, či vôbec scrolloval ten, ten článok alebo videl len vrch. A že možno, že sa vám to zdá, že hej, budete mať menej zobrazené stránky, ale keď niekto by bol naozaj vysadený na ten obsah, že to je ten jeho hlavný cieľ, tak jeho to môže zaujímať. Dokonca tam ten koncert bol prenesený do tej miery, že, že on vlastne uh, si ten, to, že ako človek číta ten článok, že či do jednej štvrtiny, do druhej, do tretej, do štvrtej, uh, tak oni to celé pretransformovali, že to dali ako nákupný proces, to znamená, že dali si, že akože keď niekto dojde do konca, tak nakúpil, a keď pre, proste príde len prvé, tak akože vložím do košíka a takto to vytvorili, bol to proste obsahový web takto to vytvorili a tým pádom to mali ako a mali ohodnotili si, že jedno prečítanie článku, keď niekto prečíta celé, tak má hodnotu napríklad 30 eur a mali to proste ako nové, ako keby e-shop. Čiže toto sa tiež dá, a nebolo to nič komplikované, dal sa to vtedy, že nájdete milión návodov, ale, ale slovenských ani nie. Možno, že od nás a ešte od nejakých dvoch firiem jednej, a toto, čo dneska sa vlastne tu hovorilo, tak máme už vlastne vytvorený článok, článok, ale sme to nechceli ešte vopred dávať, aby ste tu prišli vlastne. <laughs> už vytvorené to viac pre mesiac, ale, ale toto malo byť skôr, čiže... No, ešte toto sme pri tej novej verzii, tie mm, kontajnery nastavené v starej, oni budú fungovať v tej novej, či tam bude treba prepisovať tie pravidlá. Oni tuším chcú rušiť tie eventy ale oni podľa mňa e, môžu fungovať, ale nemusia, lebo čo som videl ja, tak tam bolo všade, že keď to prenesiete, že to otestujte, nie, že to proste necháte len tak. Čiže ne, nemusí to fungovať podľa mňa. Že môže tam byť niečo, čo sa už nepoužíva, lebo keď ten tag manager, my sme ho videli prvýkrát už, nie že na jeseň teraz, ale možno, že nie, rok dozadu, ale keď sme ho videli, tak sme, že toto nikdy neviem používať, lebo tam to bolo také komplikované, že makrát tam neboli žiadne, tie predvolené kódy skoro žiadne, čiže sme to videli, sme hneď povedali, že to nebude nikdy vlastne dostali sme sa k tomu až potom a vtedy, keď som to ja videl prvýkrát, som že to je úplne primitívne, že čo sme to doteraz nepoužívali a, naozaj to je tak, že keď už e, e, to začnete používať, tak zistíte, že to je strašne jednoduché a budete sa tešiť, keď budete mať nejakú úlohu, že nastavím niečo v, tej no, tag To je niečo, to je celkom sranda. Ja by som možno ešte povedal to, čo tam Jano mal takú ukážku obrazovky toho importu, exportu, No, ono sa to samozrejme dá použiť aj tak, a my to aj tak používame, že máme nejaké predvolené už značky, ktoré sme si nadefinovali e, na základe našej skúsenosti s rôznymi webmi, že toto by mohlo byť zaujímavé merať. A tým pádom vlastne my už máme takýto predvolený kontajner, ktorý vždy len, keď to nasadzujeme, vyexportujeme a ušetrí nám to možno ani, ani nechcem hovoriť, že koľko hodín naozaj nastavovania, keby sme to museli vždy manuálne na novo. Čiže to je dosť výhoda, že vlastne čo sa časom overí, tak sa to dá automaticky nasadzovať u ďalších klientov alebo u ďalších webov teda. Posledná otázka, kto chce ešte sa spýtať? <laughs> Môže byť, ja viem, že prečo sa volá pizza sale? <laughs> Už nie je ani taká? Ja mám otázku, že napríklad, že uh, <laughs> nie som celová skupina, a vzhľadom na remarketingovú kampaň, či viem to nejako vypnúť. Nie, <laughs> ale to museli oni chcieť, ale myslím si, že eh, je jednak Ale čo sa dá brániť nejako, proti tomu, len spoločstvo. No tak dajte si nejaký adblock alebo niečo také. Nejaký plán. Eh, no. niečo je, je, niečo je pre mňa, že, že chcem, aby, aby sa mi to zobrazovalo takáto reklama, ale takúto reklamu, B reklamu je tak... Máme, máme plno rozšírení pre rôzne prehliadače, závisí to naozaj od toho, že do aké hĺbky človek chce ísť, ktoré bráňa rôznym trackerom, aby vôbec zaznamenávali, že ste na tej stránke boli. Ale ako, e, ja by som povedal, že ja to niekedy používam, lebo to potrebujem testovať, ako to funguje bez toho a tak ďalej. Ale určite nie je v našom záujme, aby sme hovorili, že tie rozšírenia by sa teraz mali rozšíriť aj medzi ľudí. Ale, ale existujú, jasné. A hlavne vlastne dlhodobo existuje taká vec, že do not track sa to volá, ktorá sa dá nastaviť vo vašom prehliadači. Myslím, že Explorer, 9, Chrome a Firefox to už majú predvolené. A, uh, len žiaľ teda ešte to, ešte to nie je tá implementácia na strane webov alebo týchto kódov, čiže to nie je akceptované. Ale určite tá budúcnosť je taká, že tak ako sa nám uh, presunula neviem, čas kľúčových slov ľudí z Google, že už nevieme povedať vlastne cez čo došli na náš web, lebo to Google zablokoval, alebo aj kvôli tomu, že používajú HTTPS, tak rovnako vlastne nám čas ľudí možno časom začne vypadávať zo štatistik. Na druhej strane zase, keďže všetci prechádzajú na mobilné zariadenia alebo paralelne ich využívajú, tak, tak zase tieto mobilné zariadenia sú väčšinou o mnoho zdielnejšie, čo sa týka aktivít užívateľa. Takže ak si to teda samozrejme tiež nevypne. Čo väčšina ľudí nespraví, lebo je to dosť komplikované vôbec nastaviť, aby, aby, aby teda to neposielalo žiadne údaje a každá aplikácia, v každej aplikácii sa to zvyčajne musí vypnúť samostatne. A ešte, ešte to je možno aj tá vec, že ten manažer sa, e, sú tam dve možnosti pri vytváraní tých kontajnerov na začiatku a že sa nedá, nemusí používať iba pre weby, ale dá sa použiť aj pre mobilné aplikácie. Čo takisto vlastne zjednodušuje potom správu e, tých kódov e, teda a ich nasadzovanie pre nejaké už existujúce aplikácie, pretože je o mnoho ťažšie teda e, tie aplikácie upgradovať u tých užívateľov a čakať, že teda kým si to všetci aktualizujú, lebo sme tam pridali nejaký kód, ale keď je tam nasadený ten tag manager, tak okamžite vlastne sa to tým pádom e, aktualizujú tie kódy a, nasleduje sa, čo, čo potrebujeme. Tak e, ďakujeme teda, že ste prišli. Dúfam, že vás to zaujalo, že niečo z toho využijete. Ak máte samozrejme otázky, tak sme tu ešte potom na diskusii a nech sa páči, je tu nejaké občerstvenie, nejaké víno. Ďakujem za pozornosť.